Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rəsmi İrəvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyır. Mən təsdiq edirəm ki, Ermənistan Respublikası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyır. Paşinyan qeyd edib.